Mm, desde ahora sí. El espera? Sí. Bien, firmamos Hola, miren, hoy vamos a bautizar un gato. ¿Para qué cosa? Pero ahora, como yo no tengo religión, soy de pastafarismo. Escuchen, este bautismo va a quedar... No que va a estar bautizado por bautista. Es que vamos a hacer que sea un gato nuestro, porque lo encontramos si queremos que sea como nuestro, que se porte bien y todo, porque no huya mucho, nos grita, y hace voz raras. Así que mira, primero vamos a hablar con este de cartas mágico. Cuando lo devolvamos esto se va a tener funcionando. Ahora escucha, el gato está en un lugar rebelde se da vueltas y le enseña todo el conocimiento. Así que vamos a hacer que se saque la rosa. Le acercamos la rosa mágica y la colgamos acá para que el mueble funcione más. Bien, puede salir de ahí. Y ahora, gato, escuchable. Vamos a entrar al mueble se puso el... Vení. Vení. Es un poco complicado. Uy, mira dónde estás. ¿Qué haces hace ahí? Vení. Vení. Ven, ahora está muy rebelde. Vamos a echarle un poco de agua mágica. Estás hecho. Y vamos a agregarle dos hojas no, esto no se... Y ahora vamos a abrir el mueble. Mira. Abrimos el mueble. Y ahora pase, gato. Usted puede pasar. Siéntate aquí para que empiece. Y ahora, a la rosa vamos a ponerle un poco de, este, esta mezcla, que es agua para bautismo. Esto va a hacer que funcione. Cuando el gato sale de acá, va a volverse un gato cuando caigan tres gotas de bautismo va a estar listo. Ya. Hay que esperar que caigan tres gotas. Uno. Dos. Cayeron dos gotas. Tres gotas. Y sin que se derrame la cuarta, vamos a ir a buscar. Acércate. Vamos a ir. Kaworu, el gato, ya está bautizado. Y ahora él es nuestro. No maullará más y ahora es fin. Cuatro minutos. Y así el gato se bautizó.